selamat Aida umur berbanyak Sinyak lon sayang berbahagia Mutah rezeki selamat iman nabi oh ya Rahman Hudib sejahtera Dalam Macam cobaan akan terasa Supaya hinaan sesat jalan Hana di tangan sampo masya Selamat hina umur berbanyak Sinyalun sayang berbahagia Rahman Negeri oh ya Rahman Hu oh nafsi jatra Tan jaga hai nak iman Kitab Al-Quran hadis Anbiya Supaya hai nak hadis Hanarin tangan sabu masyad Selamat aina umur berpanjang Sinyalon sayang berbahagia Mudah rezeki selamat iman nabi oh rahman Wudaf si jantran Di bawah uranya kamu membesar Bak peringatan lahir di kata Tegedih singa oh, bawa bantuan Kanda mempulang pakai bahagia Tegedih singa bawa bantuan ada pulang bangkai bahagia Selamat haina umur berpanjang Sinyak lon sayang berbahagia Mudah rasaki selamat iman Negeri oh ya rahman hudib sijatran